Apa dah tak ada sekarang ni baru kamu balik. Apa dalam fikiran kamu, Wang? Ha? Ya? Pangkat! Harta! Ha? Allah, aku... Abah Arba dah balik, Abah. Arba dah balik, Arba minta maaf, Abah. Ya Allah, ya Tuhan. Muliakanlah insan ini, Ya Allah.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 Karena kalau berbeda itu sangat-sangat tidak enak sekali guys. Masak istilahnya yang satu 21 gitu kan, yang yang dua 22 gitu kan. Kayak gimana ya? Kayak sesuatu yang kayak nggak kompak aja gitu. Tapi ya kembali lagi karena itu mempunyai standar dan juga istilahnya dalih masing-masing ya. Jadi mempunyai perhitungan tersendiri ya guys antara yang satu dengan yang lainnya seperti itu. Ada yang benar, ada yang salah. Tapi paling aman adalah mengikuti pemerintah seperti itu guys ya. Oke, dan di 10 hari terakhir ini jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terbebas daripada siksa api neraka dan juga siksa kubur ya guys ya. Jangan lupa juga untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan memperbaiki banyak ibadah di bulan suci Ramadan ini sehingga kalau kita dah biasa ya kan melakukan ibadah di bulan suci Ramadan maka kita berharap di luar bulan suci Ramadan kita juga bisa mengekalkan mengistiqomahkan apa yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadan ini karena bulan Ramadan itu bisa dikatakan juga riyadhah latihan kita jadi kalau kita istilahnya di bulan Ramadan bisa tahajud otomatis di luar bulan Ramadan kita kita juga bisa tahajud. Apabila istilahnya di bulan Ramadan kita boleh sholat duha setiap hari, maka di luar bulan Ramadan kita juga bisa melakukan sholat duha terus-menerus seperti itu ya guys ya. Karena kenapa? Karena insya Allah kalau istilahnya di bulan puasa ini kita giat, dan kita berlatih maka insya Allah di luar bulan puasa itu lebih mudah ya kan nah, yang ketika kita puasa saja yang ketika kita lapar menahan dahaga seperti itu dan lapar itu saja kita mampu apalagi ketika kita bisa makan pagi hari sarapan dengan tenaga yang kuat maka kita juga bisa melakukan ibadah-ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke okay guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video film pendek guys ya. Di sini ada film pendek pendek namanya adalah Arman Dahbale. Oke, okay. ini dari Kuala Kangsar TV guys. Jom kita tengok videonya, saya sudah penasaran. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Kuala Kangsar TV ya. Linknya ada di deskripsi. Jom kita tengok videonya, let's go. Oh ini pilot namanya guys ya. Kayaknya pilot ini. Oh ada for Azam juga kemarin yang buat ini guys loket Kuala Kangsa tu kan eh. okay. weh seronoknya guys dengan lagu seperti ini pemandangan di Kuala Kangsar ini ya guys ya Oke dengan motor yang klasik banget Eh, oh, oh, lama tak jumpa Mika. Oh. oh. Dah balik Mika apa-apa? Baik-baik, Alhamdulillah. Eh, apa berkonjang? Teman berkonten. Ah. ah. Teman kan YouTuber teratai, Kuala ni. Ah, Mika tak follow lah tu, jejak pusaka. Jejak eh, pusaka? Teman buat pasal sejarah, ah, okay. mistik, mitos. Oh, dia kau ni. Tak usahlah kita berda oh kau orang ya tengah-tengah hari rembang ni bulan puasa mana ada benda-benda mistik iblis mana ada. Hentikan berda orang. Lah. Lepas teman suntin teman ngejah sikit video tu ada lah. Ah. Mereka nak tengok lagi kurapat lagi bajang. Mereka pergi tengah bendang tu. Kan nak jumpa lah. Ya. Yeah. Ha, oh, takut panggil. Udahlah. Teman nak berkarya dulu. Kang kita jumpa ya. Ya Allah no. Baru jadi diuber monetize pun belum. Lantera apa dah monetize? Tak apalah jumpa belakang. Ah ha, iyalah kali mah. Ha, ah kalau lepas tarawih teman ambil mikro rumah ya. Ah. Okey. Oh, itu di dua anu. <laughs> kan Makan dia ha? Oh, tak kamu Bila mereka sampah? Harulah lagi Lama penuh ni Tak balik tak? Ya? ya Allah tepung ayam kat baby O ni terbang eh, kamu tak eh. puasa tu eh? Eh, awak puasa Mak awak Marah kalau kau tak puasa. aduh. Ini bukan ayam. Ha. Tak sejuk. Tak sejuk apa nama kali kau pergi tu? Ampuk wak. Ampuk ah. apa? Kata apa kau jangan kamu duduk dalam benda nak buka kakak ni? Eh, apa? Awak nyambung ngai ikan puyuh. Oh, ikan puyuh. Apa semalam dapat 300 ekor ikan puyuh? Tak usah mana? Besar tempat lain tu. Cepat. Cepat. Jom cakap besar Arena Square tu. Lampu lampu sampai tiga hati. Kau dah lah. Aku nak balik lah. Buka hala ni bang. Hmm. Inilah sihan ni. Lagok benar. Udah lah lima tahun tak balik. Hmm. Oi Han. Ni kena ikan sembilan. Awak ada ni. Saya nak kilo. Nak? No. Want to be at? Hei, apa lagi ada rodi dengan motor ni, yok. Lampu jenuh dah mau dipeknya. Aja buntu mikir orang dah. Ha, aku cadangkan lepas pada hari ni kita modify motor kita ni biar jadi mesra alap. Boleh berjalan atas air. Terobang di awan tinggi ni. You Boleh menyeronok ma- masuk hutan banat. Bukit buka pun di kedah ni. Ha, macam kau setuju? Ha, yang ini teman setuju. Kalau gitu bawa ni blok kamu biar teman lawah kan. kamu. Jadi kalau diperhatikan ya guys ya untuk bahasanya ini memang berbeda sekali ya. Agak kurang paham juga saya tapi untungnya di sini dikasih subtitle ataupun bisa dikatakan arti di bawahnya sehingga kita paham. Sorry. Sahur tadi kamu campur ketuk dengan gam cak senapang apa? Ni mutu bajang oi. Kalau ada beripek kau kamu labun kan tadi. Bukan mutu lah tu. Itu nama karung. Kamoknya. Come on, come on, come on. Hans. Hans tu. Hans dah balik tu, come on. Hans. Oh, itu Han Arman. Hans, Hans apa? Mencopok kamu. Cepat elak. Kehala. Ada. Hai, hai, hai, hai, hai ada lagi kutu-kutu berahok kampung eh. Berahok. Aduh, hai kutu berahok kampung ni. <laughs> Kamu pun apa nak jadi ya? Ha? Daripada sebelum aku jadi pilot sampai aku jadi pilot, kamu pun dengan motor. Kau <laughs> bercabut terempah ni. <laughs> Tengok. Ngelohok ah. Ha? Nanti masuk royuk pe kau ni. Hei mak, sejak aja toilet ni nyambung benar. Kamu jangan cakap kopi itu, Han. Kemen duduk di kampung ni beroja. Cari rezeki halal. Kemen hidup dengan corak yang tu pasir. Undang-undang, kami ikut. Akhlak pun kemen jaga. Tak ada pula nak benda-benda yang tak payah dah. Ini minat kemen. Hmm, kurang-kurangnya, satu senan. Kemen, kemen tu kami eh. Kemen. Jom kemen dah pusing dengan motor cabut tempah ni. Pilot. Betul lah. Benar apa? Benar tu. Mika ni bulan-bulan puasa ni mulut bukan main jelabah ya. Oh, market broker. Pilu. Pedih. <laughs> Kamu pun. Ni lah kopi ni lah aku nak kebo. Ya. Kata dia orang tu, jadilah kopi aku kan. Ha? Berjaya. <laughs> Pilot. Ha? Sekarang aku dah makan bell Ha. Ha, kau mana bayar payah? <laughs> Apa payah? Ni ke duduk dalam payah ke apa? Bukan payah ngancuk. Yang dia kau kereta bayar payah. Agak tolok tak sudah kamu ni pun. Tolok. Bawa macam ni pula bayar payah ni ke? Biar teman. Kodi yang sampai merabang. Kau pun konjang yang ambil aku punya blok bayar payah. Udahlah. Aku nak lah. Kau jumpa apa dengan adik aku. aboh. Ui, koma dia. Aboh dia. Ha? Lantak dia lah. Blok tadi mana? Oh, ni biar aku rendam air panah bagi kembang? Kamu ingat Maggi apa? Rendam terus kembang? Hmm. Haji ketengi. Oh, sikit lagi nak sampai rumah lama menur. Ya, apakah apakah abahnya meninggal? Kau boleh kampung ni. Oh. Allah, eh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aman Aman sihat nak? Abang apa khabar? Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam surah Taubah ayat yang ke-40 yang berbunyi begini. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim la tahzan Allah ma'ana yang bermaksud ketahuilah kamu wahai Arman janganlah kamu melampaui bersedih sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kamu ingat pesan saya ini Arman saya pulang dulu ya saya tahu kamu anak yang baik kamu anak yang taat saya cukup-cukup mengenali kamu, Arman. Cuma itulah. Dalam setiap kehidupan insan ni, kita ada kelalaian kita. Assalamualaikum. Jo, siapa hilang? Siapa tadi? Rantok lah. Siapa? Agak ngeri. Ngeri. latuk-latuk eh, try main tengok. Apa yang akan berbunyi? Oh, <laughs> Kepala. Kepala. Yang ya, tak dengar orang tengok. <laughs> Oh, nak main awak pun nak main. Kopi ni. Oh, okey, okey, okey, okey. Tak <laughs> ini lato-lato ni. Aduh, viral banget juga guys lato-lato tu. Assalamualaikum. Abah. my side. Betau. Ya. Kan apa bahasa koma ni? Aduh, dah apa dah. Ah, tu rupanya. Kan Mai, ha. adik dah musik. Han Aidin Mikael ngabo kan? Kamu dah kahwin ni kat sana? Haa. Itu apa haram ngabo ya. Imo kalau kahwin. Nyak aja ya. Ada Kenapa tak bring home your wife? Oh man, what I should do? Uh, alah, boh. Man pun balik kejap je pasal nak raya dengan abang dengan Adil je. Nanti nanti man bawa balik orang rumah. Ha. Ada abah hidup eh, nak ke sana? Oh, jangan apa nak ke sana? Takkan kau nak mencari sana Costa Rica tu segala jenis hawik ada. Ha, ah, ya Allah, ah. aku kamu tu, man. Mat. Ha. Tahu. Sudah belas kali awak mimpi. Mimpi kahwin dengan orang Rusia. Oh, manidaknya orang sana tu. Hidup elok je nyeluinnya. Ya. Ha. Oh, tak itu elok. Nen je nampaknya. Mimpi no. Apa dikenangkan. Mau kalau mata tu ya, bila anak mata tu. Berkala-kala ungu. Huh, mak apa dikenangkan? Kalau abah kahwin dengan ha. dia, ya. Ha. Rasanya Baru setahun tak keluar rumah. ambut basah aja Mai. Imbah. Boleh, boleh. Tanya apa? Kamu esok kalau senang-senang, kamu buat lah abah. Merata dalam bilik ayo tu jacuzzi. Bukan apa. Nak standby lah orang kamu. Imbah. Teruk nak jacuzzi. Teruk menor serakah hanya boh, ni. Tapi sana ada jantan ada, jandis ada gadis tu apa benda ni? Jantan campur gadis. <laughs> Ya, ah. Ya itu tak ada. Itu kabul lah. Jantina kuih lompat. <laughs> ya itu tak ada lah. Mana maunya. Ah. Apa kecerit semua ni? <laughs> ya kahwin gantung raya. Ya, ya, ya. ya, ya. Jangan ya. yang lokok apa jantina lompat tu. jantina. Ah, jantan betina. Ini sakit perut. Abang. Hah? Eh, <laughs> hey, Adil! Hai! Kamu ni kenapa bang tergelok-gelok? Ah, eh, tak apalah! Ni... Hoi! Hoi, kamu! Kamu apa masalah kamu, ha? Baik. Aku ulur tangan. Kamu tak sambut kau biadab ke apa ni, ya? Apa kamu cakap? Apa masalah kamu? Aku biadap. Kalau kamu biadap, kamu tak fikir ke, Abang? Lima tahun kamu tak balik. Kamu balik, kamu gelak seorang-seorang. Aku belajar, aku berhenti kerja, jaga apa. Ada kamu fikir semua tu? Ada kamu fikir ke? Aku dah lah. Aku pergi kerja. Kami aku saja kena tinggalkan. Kamu jangan nak acau bagus sangat. Ha? Jangan biadab lah. Aku sepak muka kamu kau. Ya, aku biadab. Memang aku kurang hajar. Memang aku biadab. Aku tak guna otak aku. Kamu jangan bagi aku naik darah. Kamu jangan bagi aku naik darah. <laughs> Ya, memang aku biadab. Memang aku yang jahat. Aku tak guna otak. Ha? Kamu tu tak aku jaga Abah sakit? Kamu tak fikir ke perasaan hati aku kamu tak fikir ke bang? Ha? Oh kamu balik sekarang ni kamu nak tunjuk kat abah lah yang kamu berjaya Ah, kamu dah jadi pilot sekarang ni. Macam tu. Macam tu. Eh, aku belum habis lagi lah dengan kamu. Woi, kamu nak ke mana? Okay. Uh, tegang, tegang. Eh, kamu nak ke mana? Baik, aku belum habis lagi lah dengan kamu. Abahnya ada. Eh, gak, gak. Dia bilang tadi kan adiknya itu ketawa seorang diri. Berarti itu bukan awahnya dong. Hantu itu. Nil, kamu nak bawa aku ke mana? Ha? Kau pekak ke mana? Kamu kata kamu nak tengok Allah akan ikut je lah. Jangan cakap banyak. Aku tahu tapi kat mana? apa ni Semenjak kamu tak ada, bang. Abah selalu sakit. Aku ni belajar. Aku berhenti belajar. Aku jaga Abah. Bila kami telefon kamu, kamu selalu je mengelok. Mengelok bercakap lama dengan kami. Sampai satu tahap aku rasa aku dah tak nak telefon kamu dah. Sekarang Abah dah tak ada. Abah dah tak ada sekarang ni mau kamu balik. Abah dah dalam fikiran kamu orang. Ha? Ya. Pangkat. Harta. Allah takut. Abah ada banyak balik, Abah. Abah ada balik, Abah minta maaf, Abah. Ya Allah, ya Tuhan. Muliakanlah insan ini, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Kerana aku buat jiwa dia menderita, ya Allah. Ya. Kau maafkan apa dia? Maafkan apa? Maafkan apa? lah jauh di kau pergi berpisah Aduh sedih guys Tuk selalu tiada sedih tapi jangan nangis lah masa nangis terus ya kan <laughs> lah tapi dek kau jangan lupa dalam doa balik dulu ya abahnya itu sayang banget sama Arman ini ya. Arman. Walaupun hari bahagia bakal menjelma tanpa insan kesayang di sisi kamu. Tetapi kamu perlu harus tetap bersyukur dan redha atas kurniaan ilahi terhadap kamu, Arman. Kamu perlu ingat Arman Bahawasanya sekarang ni dosa-dosa kamu terhadap abah kamu terlalu terhenti Mungkin ini adalah lebaran baru dalam kehidupan kamu Untuk menjadi insan yang lebih bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tetaplah mendoakan abah kamu ya Arman Agar di kau hidup bahagia Hilang lagi enggak? Jangan bimbang Tapi Oh sudah selesai ya Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya set ending ternyata ini filmnya ya dari Kuala Kangsar TV ini guys, film pendek Raya 2023 ya. Aduh, memang sangat-sangat gimana ya guys ya kadang kita itu terlalu sibuk mengurus dunia gitu sehingga lupa dengan bagaimana keluarga kita, bagaimana istilahnya ibu bapak kita, ya kan? Apalagi di kampung macam itu yang mungkin kita terlalu sibuk dengan dunia ketika ditelepon itu juga kita nggak ngangkat, ketika ditelepon juga kita sibuk dan lain sebagainya. Dan kita akan menyesal apabila kita mendapati orang tua kita itu telah tiada. Penyesalan pasti datang di akhir ya guys ya. Maka daripada itu jangan sampai istilahnya kita itu menyia-nyiakan waktu yang ada ya kan. Allahu Akbar karena urusan-urusan dunia yang mungkin fana tapi kebahagiaan itu kekal selamanya guys ya Kenapa saya bilang kebahagiaan itu kekal selamanya meskipun kita istilahnya kehilangan orang yang kita sayang, tapi ada bekas kebahagiaan itu sendiri yang kita kenang. Ya, kenangan bahagia itu yang akan membuat kita itu senantiasa bahagia, guys ya. Jadi apa ya? Ketika kita dengan keluarga kita, usahakan kita membangun memori ataupun kenangan yang bahagia. Sehingga apa? Ketika keluarga kita tidak ada, kita pun merasakan kebahagiaan itu. Masih ada di dalam hati kita, di dalam kenangan kita. Seperti itu guys ya. Jangan sampai istilahnya kita menulis ataupun membuat sebuah kenangan yang tidak baik. Sehingga ketika tidak ada, hanya penyesalan yang kita dapati. Allah Allahu Akbar. Oke okay guys, buat teman-teman semua yang orang tuanya masih ada, ya rawatlah, ya sayangi mereka, hormati mereka. Dan juga bisa dikatakan ya, layanilah mereka seperti itu. Karena mereka itu adalah surga bagi kita. Kalau kita melayani kedua orang tua kita, maka insya Allah ridha Allah subhanahu wa ta'ala akan kita dapat. Dan insya Allah surga adalah tempat kita. Akan tetapi kalau keluarga kita dah tidak ada, maka senantiasalah kita berdoa kepada Allah mengirimkan fatihah, mengirimkan baca Al-Quran, mengirimkan pahala-pahala yang boleh dikirimkan kepada kedua orang tua kita itu. Kita selaku anak, apapun yang kita kerjakan, berkenaan dengan ibadah maka akan sampai kepada kedua orang tua kita.